yeah yeah اها اها اوكي اوكي حموس على المطادار حموس على المطادار جيم كرو جيم كرو اوكي اوكي اون 2014 2014 الكود صاحبي الكود صاحبي فرنسا المطادور تيسير ديما فار عليك منضم لي بيتي تاع تكتب ديري ما تحط راحك شانتير ما نوصيك مني غير اتونسيون كان حاب تكلاشيني غير سي با كان كلاشيتيني نقول لك سير لا فاهم في انا عند روحي ما نقيم مشاكل كان اني هنا في الراب ديما واجد قلبي حار مش وارد بارد نعبر ديما بقلبي جامي في كيما تلقاني مخبية ما تهمنيش كنولي قوية ونكزيست ديما إيه، يجي الراب تاعي يفهموني يا نحب الرابة ونحب اللي حبوها ونكره التعراج ونكرهها اللي تبعوها سبريك نقول ليك بلي الرابة وخاطيك الرابة مش وتكلاشي ونكلاشيك ما لا اسمع انت من الرواق وتحلق وذنيك بسك النيفو تاعي بزاف بعيد عليك ما نجيش وراك الستارة والطوب جسد النك وش عندي في الهيب حياتي نرمالة مع الزوالية مالا شيء راحت هذه العقلية رابية ماضية فارس وليد صوليد كلامي في الورقة يزعزع من الحديد تيام كروة نيفوة هارب بعيد عقلية تجيب غيره جديد ما بعد ريح انت بعيد تقارن روحك بيا والله عيب تكلاشية الاخرين باك بان معاه لو لينا وطيح في الصغار باه تبان مع الكبار تزهالي بابي شو امان جيت نقول لك انت ورابك كافي لمانة تحسب ليا فلان وفلان شوف روحك كاسي كوم جيعان ملا اسمعني نقول ليك العقلية هذه بادة ما عندها وانت تجيك اسمعني بيان وافهم ما كانش في اللطام راح تندم توجور جسوي راه اللي حاب يفهم كل واحد موزة راهو هنا قاد ضرب الورقة في التيرا ما الشا واحد كيما انت معايا ريحة وكلمي اسم كنت منطقة راك تبدع مني غير رد بالك طريقي ظلمة جامي طفوالك والفار يبقى فار اسمي حموزة المطادور yeah yeah yeah مكروه دي كاش جنرال اي نونو boy كمال البرنس يا yeah. 2014 صاحبي يا yeah.